आज हम लोग यहाँ से टूर में जा रहे हैं गंगती की ओर और गंगती में मैं जा रहा हूँ लास्ट भगैया वो गंगती प्रखंड के लास्ट बॉर्डर पे हूँ जो कि सटा हुआ है साहेबगंज प्रखंड पहले आते तो बैरियर से लगने से पहले हम लोग निकल जाते ये ट्रेन है ट्रेन जाती है कोला लेकर के ललमटिया से लेकर के एन टी पी सी जाती है यहाँ से आज वेदर भी थोड़ा तो ज़्यादा ही ठंड लग रही है अभी मैं मोबाइल में देखा था तो चौदह डिग्री सेंटीग्रेड है माइनस में नहीं गया है अभी चौदह डिग्री सेंटीग्रेड पे है और दिन दिन ब दिन देख रहा हूँ कि घटते जा रहा है वेदर का टेम्परेचर भी जो कि पहले से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है अब गाड़ी तो सिग्नल उठेगा फिर निकलेंगे लग रहा है कि कुल्फी जम जाएगा भाई इतनी शिद्दत की ठंड है अभी तो कुछ दिखाई दे रहा था जब घर से निकला था तो रोड तो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ कि देख पा रहा हूँ चलने में आसानी होगी और ये सवेरे निकलने का मकसद भी यही था मतलब वीडियो भी बना लूँ थोड़ा एडवेंचर भी हो जाएगा और अपना काम की तरफ भी निकल जाऊँगा छः मिनट इधर उधर हो जा रहा है भागना का बहुत ही अरे गिलियो रे बच गए अभी स्किट किए हम लोग जो कि बाल बाल बच गए कंगनी था मेरे टायर में यार गोटी नहीं है और शुरू से ही गोटी नहीं थी टायर का ऐसा बनावट ही है मतलब कीचड़ में जाता है बचा हूँ एक बार तो गिर ही गया हूँ थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं जा रही होगी और नेक्स्ट वीडियो में एडवेंचर वाला बनाऊ नहीं डालूं कभी कभी काम कराता है तभी मैं ये ब्लॉक का डालता हूँ बहुत लोग समझ पाता है बहुत लोग नहीं समझ पाता है ये क्या है कैसे इस तरह बन गया तो इसको ऐसे ही फॉरवर्ड कर देता है तो पता नहीं होता है कि भाई इसमें टाइम कितना लगता है टाइम लगता है लेकिन वही अनसुना कर देता है अनसुना देखा कि ऐसे ही बन गया है ऐसे ही पोस्ट कर दिया है ऐसे ही शेयर कर दिया है इसमें मेहनत लगता है भाई थोड़ा सा पोस्ट बनाने में भी मेहनत लगता है थोड़ा सा जो सकता अभी बलबटा यहाँ पहुँच तो गए हैं और इस सिरे से बलबटा है थोड़ा बड़ा है किया जाता है बैट ऑटो से अक्सरा मेरे सिद्धपुर की तरफ उधर टर्न मोड़ करके भोरी चाक लेकिन उधर से नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा उधर भोरी चाक हो करके फिर जब मेरे लिए थोड़ा मौका लगता है इसकी वजह से मैं इधर से निकलता हूँ राइट लेते हुए पे एक पेट्रोल पंप है भाई कोई देख रहे होंगे तो अगर दूर के इस इलाके के नहीं होंगे अगर इस तरफ बना हुआ तो बलगड्डा में पेट्रोल पंप है अगर किसी का ख़त्म हो जाए या तो इमरजेंसी के रूप में रहे सीजन में लगा रहे तो यहाँ आते आते ले सकते हैं है पेट्रोल पंप लेकिन इसमें भी कभी पेट्रोल रहता है कभी नहीं रहता है अक्सर मिलता है कि मैं जब भी आ जा जब भी जब भी आता हूँ तो उस समय मिल जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पहले थोड़ा सा पेट्रोल लेना चाहता हूँ इसलिए कि मुझे यह गाड़ी मैं घड़का नहीं पाऊँगा इसकी वजह से कितना देर साइकिल करके लेके जाऊँगा लगाने लगे हम लोग कुछ काम करने लो पचास एक सौ टका दे बहुत हाँ। सुंदर हाँ इधर थोड़ा दे दीजिएगा हाँ, पैसा दे दिया पैसा दे दिया ना हमको तेल लेती हूँ